нэгэн аз жаргалтай гэр бүлийн амьдрал нэг юмрхүү. Я я я я мэр хатчих ёо. Нүгтихэр. Гараа. Гараа ямар юу болгоод нь. Хүй дэгнэ. Дэгнэ. Дэгнэ. бидэнд турах маш олон шалтгаан бий. Оо энэ фокус нь бүр бид нар өнөөдөр жингөө маш их Үгүй фокус аяас тааруулахгүй бурх миний. Аа. Шахан бүр дуунж гарахгүй ядарсан байна. Карантины нэг өрөө. Аа. Рарараан. Рурарирэрэрэ. Энэ миг шүү. Ядарсны дараах 100 асуулт 100 хариулт. Та одоо яг юу мэдэрч байна? Аа э, хатуу. Энэ газар их хатуу байна. <laughs> Баярлаа. Одоо хоёр дахь асуулт. За. Та юуны төлөө ингэж сууж байгаа вэ? Чамд хариулт өгөхийн <laughs> төлөө. Баярлаа. А харин та шил авч явахгүй юу? За. Та одоо юу харж байна? Юу ч аргагүй. <laughs> Биш яг ингээд дүрслэлтэй. Энэ охины ингэр нам байдаг шүү дээ. Тийм наачаа бас гоё зүйл. Би одоо а Canon-ы камер харж байна. Үгүй та намайг харж байгаа. Та нарт коршокны асуулт мэдчилж байна. <laughs> За. За хидэх чамаагүй асуулт. За. Намайг анх хэдэн сарын хэдэн оны хэдэн ямар юмны юунд яаж харсан бэ? Чамаагүй чамаг хамгийн анх миний гитсэнд бүрлдсэн байхад эхо гарсан. Хм. Эхо гэдэг төхөөрөмжөөр. Эхо. Төхөөрөмж өгдөг. Эхо тийм ээ энэ хорсок шиг. Аппарат. Чи аавыгаа хизээ харж исэн бэ? Мэг мэг. Хажин ямар хүн гэдэг нь шалдан гэж тухаарч ирсэн ёо. Миний ах эсвэл танхаа байна. Харин тийм. Гэтэ юу ч гэсэн алтан гэж зөвлөгч мөрөө гэдэг. Тэгвэл нэг мафийн толгой. Бүдүүн гинж зөвлөгч мөр юм шүү. За, одоо чамаас асуулт цаагаа юм аа. Асууда. За чамаас асууя. А чи чамд төвшөө хайх нь юу таалагддаг вэ? Төвшөө ахын яг одоогор үлсэн таалагдж байна. Аа, үстэй дарга. Трап ус. Ее. Трап ус. Гэн гэн. Хоёр хоёр. Гэн гэн. Скр. Тиймээ би тэр апп сонсдог. Хамгийн ахаа юунд талагцсан гэж. Яг тийм хамарны яг доошлоо нэг юм бэр. Тийм үү? Тийм төвшөх яг тийм ин хамарны нөхөн нь штэ. Тэр нэг гэдэг шиг нөгөө нэг нь уртлан жоохон доош. <laughs> Ямар сониун бэ гэж харж ирсэн. Ямар сониун. Готэ миний хамарнаа цус гарчлаа. Тийм үү? Yes. Зуртай урлаг. Энэ цаана энэ хүүхд юу гоцтой тайлаа. Өөрийг ингэж нөө бичлэг зэрэг юм амарч. Оо, шилийн мэн авчих. Аа, өгөөч. Гүү матай. Be careful. Өө, дагна. Манай гэрийн босс. Хамрнаас цус гарсан бол та бөглөөс чирээрэй. Энэ бол горшокны асуулт. Ее. Тоглоо би асууш шүү. Би бүр хоёрыг асууна одоо. За. Аа. Мм, ингээд дагна ингээд таны гизэнд ингээд байгаа гэдгийг анх мэдхэд ямар байсан бэ? Мм. Дагна миний гизэнд байгаа гэдэг нь мэдээж баяасан. Чам дээрээс ээж нь зөндөө баярлжсэн. Аа, бас нэг юм би тайлбарлаж хэлэх үү? За. Аа, чи яг одоо ингээд дагнаг би ингээл хайрлахлуулээд байгааг хараад батархдгүй эсвэл одоо барьцах мэдрэмж төрдөг үү? Яла гэж. Яла гэж. Сайн байна. Би барьсаж яах юм? Харин тийм жоохон хөстэй тий. Зарим I have a father. А? I have a father. Тэр father ч ямар юм бэ? Хамгийн гол нь юу э, зарим айл хүмүүс тэгдэг гэсэн. Дүүтэй болохоор яагаад? Дүү дүүгээ тэр чи ирэх хүмүүс тохгүй. Аа Би чи та ингэж яг ингэж яггүй ингэж яг голоор ингэж харуулсан чи өөрөө хөдлөөд. Аа тийм. Дагнаа яг одоо хил хил дараагүй дүнгийн хөлд орсон юм байгаа учраас яг одоо мөнгөж бол аливжээ хөлд орсон хилд орсон учраас дагнаад одоо тодорхой хэмжээний анхаарал хэрэгтэй учраас би тэр анхаарлыг одоо гаргадаг шүү. Түүнээс би та хоёрт хоёуланд нь хайртай шүү. За тэгээд дагнаа яг чамшиг юм болсон бол ингээл дахиад би дахиад өөр хөлтөө болоод үлдлээ дагнаа дахиад яг ингээд чамшиг ингээл I have a father гэл нэг сууж байгаа юм шиг. За тэгвэл хоёр дахь асуулт. За. Аа. Тэйна. Тэвэж бэж. Таны хамгийн анх тэжээж байсан амтан. Загс. Ямар загс? Бэж бэж бэж. Нэр байгаа юу? Санахгүй. За тэгвэл том байсан уу жижиг байсан уу? Жижиг байсан. Яг таны хувьд анхныхуу эсвэл ингээд ингээд одоо цацаа, марта, өнөр яг дундаа байсан уу? Аа, дундаа шүү дээ үгүйсэ. Дөрөв айл дөрөв хүүхдээ айл чинь дундаа л авш. Ганцаараа авч чадахгүй. За, хэсэг хугацааны дараа уулзцгаая. Кошонкны асуулт. <laughs> За. За. За, одоо ингээд ингээ Positive Mongolia-с ингээд компани онлайн project тийм тухай ингээд асуух болноо. За. За ингээд төвшөөд хоёр ингээд одоо ингээд ард ирэх явуулаарай. Сэлгүй зан гарчлаа. Чи позитив Монголиас гэдэг хамгийн анхныунаас олж үзчихсэн мөлий. YouTube. YouTube дээр ямар хэвчлэг хамгийн анх үзчихсэн яг позитив Монголиас. Яг нөгөө нэг хоёр нэг нэг ямар тэнийг юм шиг. Аа. Тийм үү. Тийм үлээ. Ингээд бийсэн үлддэг. Аа, нөө хамгийн анхны влог юм байна шүү дээ. Тэр чинь би ингээд 2016 оны нэг хідэн сард үлдсэн баггүй юу? Манай YouTube, Монгол YouTube-ийг ахнар. Яй! Атмаа нар дэгнаа. What wrong with you? What do you mean? Why? За би асууж байна. Тэгвэл би таны бичиж Хойло барьшлуул арын фоноос олох уу? Аа. Одоо агаагаас юм асуу. Жогоо дагнараас олох. За би яг энэ яг гэдэг. Төвшөө хамгийн анх хөлнийхөө хурууг хизээ яг мэдэрсэн бэ. <laughs> Төвшөө хангаа. <laughs> Ямар цагаан дээ. Өшин дээ. Рекорд. <laughs> Йоо ямар ямар соёлгүй нэт юм бэ? Заваа унд юм байна. Йоо энэ төвшөх камер орсноо шууд энэ төр бас энэ төр та хит. Бэж бэж төвшөх та хөвтчээ хөвтчээ хөвтчээ хөвтгчээ яг ингээ юм чи. Йоо та хүлийнхаа хороог ингээд би барьж байгаа нүрэн дээрээ толгож байгаа зүнэртэж үзсэн үү? Ингээд тий. Уйсан. Тэгэл тутга тулах гэдэг үстэй харъя. Яах юм? Тэгэд би яг би яг тэрэсгийн төсөөлтөө ингээд яг ингээд үнэртэй тэ нэг усанд орох хэрэгтэй гэдэг мэдсэн байгаа. Өө тагна чи бити ингээд усанд орохоо гэдэг мэдсэн байх хэрэгтэй. Би чи ингэжсэн. Төшөө хамгийн анх хөлнийхөө хурууг урт юм уу та гэж эцээ бодчихсон бэ. Ингээд үү? Тий. Жохон урт юм уу? Би чинь ураад гарал cut, <laughs> cut. Яах яах юм бэ? Өө та нэг гоё юм хийж байгаа чи. Оо бүтлээ. За за за. Өндөр нэр үнэхээр ядарчжээ тийм. Сайн тийм ядарчжээ. Жаахан дринк авчихсан. Би ингэж юу ядарч ирсэн одоо хов. Сайн гайг өнөөдөр л юм жаахан. Өнөөдөр кофе уугаагүй юм шүү эсвэл. Маш юм лөө. Сүүлийн тодорхнаас болоод байгаа юм лөө. Магадгүй чи хоёр дахь бодлоготой юм уу? Өөе, тэгээ та алуусаад ингэ нэмрээд байгаа байхгүй юу? Тийм үү? Хүнээр ярих юм бол стрим хийх үсэ. Minecraft тий. Тэгсэн чинь харин мөхөш өөрийнхөө дааж байгааг үнэртэй бөөлждөг ус. Тийм үү? Кошонд ингэ суужаад баагаан уу тий? Аа. Тэгээ кошон руугаа ингэ тонгоо удаараас ингэ бас унаар гарна шүү дээ. Хоёр маяртай байх та. Тэгэл юм өгөлөө бөө гэсэн шууд тэгээ бөөлждөг ус. Тийм үү? Аа яа яа. Тул хэл. Яг л үнэн бодол. Яг л үнэн. Чив дээрээ хөгшөрч чи тээ. Тийм. Хоёулаа гоож юм. Бүгдөө л гоожод унцсан биш ингээ харсан чинь. Гэт бүр ингээд амар нялцгай слайм ингээд нэг шалан дээр ингээд шидтэй юм шиг. Бүр яг ээж бүр яг тийм байдалтай. Нях. Ислам гэрэл. Та нар юу ягаарэ заа юу? YouTube-с тэгээ шууд тайгаарэ. Энэ бас ислам бол зүгээр энэ гойж чаднаад ирсэн гэнэ. Гойж өрн гэр бүл. <laughs> Ялцгаа гойцсан гэр бүл. Тэр энэ ч гойж унаач. Аа тэгэхэр хин бичлэг хийх. Чи камертаа гойж таарай. Чи өөрөө гойж таарай. Тэгнэ олж би наач гойж. Агаа нэмийг гойж зонд. Тэрийг нэ. <laughs> Байна. Байна уу? Байна. Байна уу? За, волог хийж шүү юм ээ. Волог. Влог. Волог. Яваа. Мохолч. Влогч юм ээ. Блог чи юм ээ. Блог хийж гээ. Йоо, влог. Блогт оруулж байна. Тий. Яа, чи дараа явж гээ. Аа, ээ, жагт нэг гөрлөгдсөн шүү. Танаар сайн сайхан. Ширээтийн Швед улсын бүтээн байгуулалтанд оролцоод явжээ. Аа. Дагна яасан? Дагна тэр ад бустгнаа л дээ. Тийм. Ад нөгөө завгүй. За гоочлт ингэр удаад. Миний гүзээ болцтой гоё гарчина. Тийм үү? Зүгээрээ алга болчихсон. Бүгдөө гизээтэй. Мөнхөөш гүзээтэй. Тэг гүзээ гүзээтэй. Тинжээг үзээтэй. Дагнаач үзээтэй. Гэхдээ бид нар мис гэр бүл болох гэж байгаа. <laughs> Би турж байгаа. Би турж байгаа шүү дээ. Гэр бүлээр нэг тийм турах проблемтэй. Чи цацагийн гэр бүл гэр бүлээрээ тарах проблемтэй. Хідүүлэрийг солигдуул те. Нэг тийм солигдож нэг 7 хоног амьдарч үзээл те. За за гэт. Энийг өглөөс ирсэн чи ингээд төвшөөгийн би мөнхөш орсон байл яах вэ? Би юу? Аа. Юу их үү? Яан гэж. Аа. Юу ч. Тэгвэл ачи пост морхонд орох уу? Аа. Эсвэл фрэндд оролцоол. Аа. Аа. Гэхдээ ярьж өгөө. Чиний өглөөс ирсэн чи ээж хаа ээж хаан би нартаа байл яах вэ? би юу? Би нэлхэн фрэнд дор. Тагныг би зэрүүл яах вэ? Мөнхөш одоо яг хурдан том болчихсон гэсэн бодол их төрж байна уу? Хурдан 18 өрчихсэн гэл тээ. Үгүй 16 өрөө. Үнэнлэх авмаар. Иргэний үнэлэх авмаар. Тийм үү. Яг мөнхөшийн насны зэрэг тийж боддог шүү. Тийм насны өрчихсэн. Ямар нөхөрөөс тэгж бодож байгаа юм бэ? Нэмлэгээ аваа. Тэгээд <coughs> карт болгосон. Тэ? Яг үгүй. Аа банкны? Тийм банктай. Тэгээд 18-аас цааш яах вэ? Тэгээд би өөрөө амьдрна. Яаж ижигд. Миний хүүгийн мөрөөдөл нь юу вэ? Мөрөөдөл ярьсан. Мөрөөдөл үү?